¿Quién es ella? ¿Y qué aquí? <laughs> ¡Qué kawaii! Eh, disculpa, ¿quién eres tú? ¿Quién? Yo, pues soy Shion, la diosa de la pobreza. ¿Qué quieres Y dime, ¿qué necesitas? No, nada en especial, solo me vengo a quedar en tu templo. ¿Qué acabo de decir? Eh, disculpa, ¿podrías repetir lo que has dicho? He dicho que me vengo a quedar en tu templo. ¿Qué? No, esta vez no, cara cortada. Esto lo arreglamos de otra manera. Ya basta, aún. Ups, perdón. Prepárate. Me gustan los gatitos. Pero ¿en qué estaba pensando? Dale like y suscríbete. Hazlo por mí, Reimu.